<laughs> Mon bébé, tu dois patienter, je reviens. Notre histoire d'amour, on doit finir ensemble. Je sais que tu seras trop impressionné, mais s'il te plaît, bébé, il faut penser à moi. chérie, faut patienter. Rosa et Rosa, Rosa et Rosa, Rosa et Rosa. Chérie, tu vas me dire. Bazalaka na basi nandako, chombo minene, banana ndako, toujours inconscient. Bao drague yo, bao yeba de genga, nde mobali na yo. Ngana yo, ngana yo, ngana yo, to uti mosika, ngana yo. Ngana yo, ba obosana ke des sa vrebor Ba senti ma ebele Ami yo chosi wama chos Let people talk way to not talk ambadi mama Rosa e rosa Rosa e rosa Rosa e rosa eh, Chéri faut patienter Rosa e rosa Rosa baoye bateke ngate mobali na yo Rosa eh, Rosa, Rosa eh, Rosa, rosta e eh, rosta sheri tiwa mechiwe